着陆下来了，着陆成真实判断，嫦娥三号探测器已安全着陆，哎呦， <laughs> 安全着陆了！安全着陆。啊，现在我们看到的这几位呢，其实都是我们啊，嫦娥任务的总师们。我们能看到嫦娥一号的总师叶培建，然后啊，隔着一位就能看到这一回的总师孙泽洲。这其实。 在这个过程当中啊，我们现在看到的是测控系统的总师周总，王总。